चालू नाही हो राहिले आबा कोण जाणे काय सुरस नाही काय देव जाणे हा हाऊ हंगाम जरी काढा ते बरं होईल जाईन बठ्ठ काय देवनाथ नशीब सुना वावर नका आती ये आणि मला रांधाल मदत करू लाग अरे बेटा मला माहिती शे कामीतलं सोपं नाही रास पण बट असले आपला कामे करणारच पडतस माली शाळा मा जावा शे दुसरा पोरा पोरीस नागत रावा ना खेवाना मन मन शे पण तुम्ही लोके मला दिनभर गैरा कामेस लावतस अरे अगं ध्यानच नाही होते तुनवर मला बी ध्यान नाही होती काकू जाऊ देते मला सांग तू शाळामा नाही जाय राहिनी जल्दी शाळाना कपडा घालीये नाही ते तुला शाळामा जावाले उशीर होई जाईन मी शाळामा नाही जाय रानू वावरमा जाय रानू मना बापले मदत कराले मने शाळा माझा आणि गैर इच्छा शे पण काय करू तून नाव काय शे मी देखस मला तुम्ही काही मदत करता येस का बरं मी आपला गावना शाळाने मास्तरीन बाई शे ना नाव मी परत शाळा मा टाकाले मदत करसू आणि तिनं पुस्तके आणि कपडाना खर्च बी मीच उचलसू बाई तुमना विचार चांगला शेत पण बहुतेक तुला वाईट वाटेल आम्ही दोन तीन वर्ष पहिले राधाला शाळामध्ये उठवले असे तिने आपली गैरमतच फस माले तुमनं सर्व म्हणणं पटणं पण येस न बी म्हणणं खरं आमले शेतकरीसले घरना बट्टासनी गरज पडस काय करूत आमला घर ठेवणंच पडेल जर तुमनं मन ना ते मला सांगशा येस मी चला येस मग मी मला असं वाटणं होतं की आता मला शाळामा जाता येईल तुले शिकणं शे का परत शाळामा जाणं शे का हां मला शाळामा जाणं शे असं वाटस की आपण राधाला शाळामध्ये जाऊ देवाले पाहिजे तुम्ही सांगेल शे ना मी नाही तिला शाळामध्ये जाऊ देणार नाही म्हणजे जाऊ देणार नाही वावरनं काम कोण करीन ती काय जिंदगीभर बरोबर आठे राहू शका अरे तुम बाप बरोबर मन राहणार राधानं चांगला करत असतील माही उठाडेल मुंबईला जाईल मना एक दोष आहे त्यानातून मन बोलणं होईल मन करता त्यांनी काम देखील ठेवले जल्दी जाणं पडेल मला काय तुला जाणं शे पेन जोगे राहणार दर पहिले आपण सगळा मिसन पेनाकडे जायचं माहीत नाही का मोठ्याला कामे तर करायला जाईल शेतच बाकीनं कामे तुले करता येतील मी राधाना भविष्याना विचार नू भविष्य आमनावर जितलं कराय करायनच आमनी पै पै जमायला पैसा एक दिन तीन लगन मला दिसत मी काल दिन सगळ्याला निघे नू मला माहिती शे तुमले पटी नाही राहिना जेच आपल्याकरता चांगलं शे तेच मी कर राहिनो त्या माणसाच नाही तुमना अर्ध्यान गई आणि त्या तुमल्या दवाखाना मला गयात आता तुमल्या डॉक्टरनी आराम करा सांगेल शे अरे माय बाबा बाप बापरे अरे बापरे काय काही चांगलं नाही पेरण्याजोगे घ्या अजय कडून घ्या परत बोलायल्या जर तेल माहिती ना तुम्ही आजारी शेत तो परत ही जाई आणि तो तेच चुकी कबूल करीन का मन सारखंच जिद्दीश येतो आजनी झाडेल पैसा आपण मजूर लावा करता वापरसूत पण याना अर्थ काय विनते मन माहिती आजेल नको सांगजो राधा मी तुला काही दिन तुम शाळा दे करू येनू सर्व ठीक शे ना हां थोडे शे म्हणा बापले लाग जायल शे आणि वावरणं काम तेच नरी होत नाही मनीसन सण माले नाही मदत करणी पडस बर जर तुला टाईम होई ते दर आपताना शनिवारले तू घर शिकवणीले येत जायजो त्यांमुळे तू अभ्यास बुडावनी हां जवळ मी शाळा मग परत येसू त्या अभ्यास मग मागे रावनी वा चांगले शे दर शनिवारले बियत बी येत जायजो आबा या मजूर रावापेक्षा अजय भाऊलेच बोलायला चांगलं राही आई ना चांगला शे त्याला परत बोला सूत ते लोक काय म्हणतील अजय भाऊ परतू ना तर मी शाळा मागे जाऊ शकस नाही मी जे ठरावं ते ठरावं दादा काय नाही बाई मी तर गैरी खुश होतो की मला बी दुसरा पोरस ना शाळा शाळामा जावाल भेटी पण जवळच ना मना बाप पड गया आणि त्याला लागण तवय मला समजणं की मना भाऊ अजयने दाडेल पैसा त्या वावर मा खर्च कर रांधतात ते काय मला पटत नाही काय काळजी करू नको बट्ट नेम होईजे आभारी शेबाई मी असं करस मी तुना परिवार न करता गुरु यशुदेव जोगे प्रार्थना करसू आणि तू तुना मायबापवर ध्यान ठेव कारण त्यासले तुनी गरज शे तुम ना गुरु येशू मना गुरुज नाही तर देव बी शे देख काही वरीस पहिले मना जीवन अशी परिस्थिती होती की मले मनी लाज वाटे तवय माले येशू देवना बारामा समजणं तवय त्याने मन जीवन बदली टाक यांकरता मना विश्वास शे तो मनी काळजी करस आणि म्हणून मी त्यालेच मानस आणि त्यानेच प्रार्थना करस तुम्ही मन करता येशू देवजोगी प्रार्थना करशात का का ब नाही ये मी प्रार्थना करस प्रभू येशू मना विश्वास शे तू राधाना परिवारनी मदत करशी आणि त्यासना मान राखशी कृपा करी सन त्यासनी मदत कर आणि चांगली वाट दाव बरीच जनतेनी घेऊन इतलाच पैसा शेत जर हंगाम चांगला नाही उन्हा ते सर्व काही नेमन होई जाई देव आपला वाली शे माय आबा अजय भाऊले आमना तुम काहीतरी बोला ना शे त मनकडे वाईट बातमी शे ज्या कंपनीमा मी कामले होतो ती कंपनी बंद पडी गई आते मले काही काम नाही काय आते कसं काय होईन दुसरं काम लागत नाही तर लोक मी मन घर असू बेटा स्वतःने काळजी कशी लेशी आते मन चिंता करू नका राधा तू मा जात जाय अभ्यास करत जाय मी तुनी फी भरा करता काय बी उपाय करसू मी काबा, काबा का असं पैसा मजुरीला काम पडतील ठीक शे आता पाणी चालू करा पुरा वावरमा एक सारखं पाणी चावायला पाहिजे आता समायसन बर ये घरी खोलशे ठीक से काम हुई गए परत आम्ही कापणी कामले इच्छुक शे ना बाप थोडा जिद्दी शे तरी बी तुले घर यायलाच परवडी हा आतेच राहता घर उनी तिला तुन सांगे बोलना शे हॅलो त्याने फोन कट करी टाकाव माय असं का बरं त्यानी मी काय कर की तू मन सांगे असा वागीर आहे ना तुला काय अडचण शे नाही पहिले तर कवायच तुम्ही असं पिऊनात नाही मन पेन जाकामा काय अडचण शे आमनाजं पैशाने शेत बँकना कर्जामुळे आपलं घर जप्त विजय आपण रस्त्यावर लागतो आपली कामा काय जत रे बाई मनी शिकवणी लेवाबद्दल मी तुमने आभारी शे ठीक शे काही चिंता नाही जवळ मी ऐक की तुला शाळामा येता येवनी तवाच मी ठरावं की तुला अभ्यासमा मागे पडू देवावनी बाई तुम्ही इथल्या कशा चांगल्या इथलं सोपं नाही आपला टाईम फुकटमा दुसऱ्याला कोणी देस असं शे की मना येशू देवना शिकवणमा तो आपला शेजारीवर प्रेम करायना शिकाडस मला असं वाटस की मना घरनी आबरू जावासारखी शे परिस्थिती इतली वाईट शे की मना अजय आठी नाही शे बापले गैर लागी जायल शे आणि मले शाळा माईन उठाडिलेल शे मना घरवर जप्ती बी येऊ शकस असं कसं घडी राय ना आमना परिवारमा हाय दुनिया मना परिवारना विरोध मका शे बाई माले तुम नारेवड वजा टाकानं नाही शे मला माफ करा नाही नाही ठीक शे, मी समजू शकस आपण असं करू मी जडे सत्संग माझास, तडे तू बरोबर येशी का बरं बाई मी तुम्हाला बरोबर येसू येशू ना कसा कार्यशे एकदम चांगलं शे ना हा बाई मला तर लय सुख पडणार तार मला सुख सर नमस्कार मी तुमले राधा निवयक करी देस ती मनी विद्यार्थिनी शे आणि ती मनस गाव महाराज नमस्कार नमस्कार मंडळी प्रभू येशूना मूल्य नावा मा मी तुम्हाला स्वागत करस राधा तुन बी स्वागत करस देवन वचन मनस तुम्ही जगना प्रकाश येतस आखो देवन वचन आई भी म्हणास सोनाना धुपण्या वाट्या पवित्र लोकसना प्रार्थनाले दर्शवतस देखा मंडळी आपण प्रभु येशूना आराधना आणि स्तुती करता एक गाणं मनसुद, आणि आता गाना ना बोल शेतस ओ मना येशू तो खूप चांगला देव मना दयाळू शे ओ मना येशू तो खूप चांगला देव मना दयाळू पवित्र लिखेल लिखेल शे देवनी जगवर प्रीती करी की त्यांनी आपला एकुलता एक पुत्र आमना करता दीदीना यांना अर्थ काय आम्ही देवनी आज्ञा नाही मानी आणि जित्ता आणि खरा जो देव जो एकच शे त्यांना जोगेथून दूर वही जाईल होतो देवना ग्रंथमा लिखेल शे पापनी मजदूरी मरण शे, पण प्रेमळ प्रेमळ दयाळू देवले आम्ही पापमा मरीज आहोत असं वाटत नाही आमना सगळं पुण्यना कामे बलिदान या आमले वाचाडू शकतच नाही येशू जो पवित्र शे त्यांनी आमना पापे स्वतःवर लिधात आणि आपला करता बलिदान वही गया जवळ आमले समजस की आपण पापी शेतस आणि आपला पाप थून पस्तावा करतस प्रभू येशू देववर विश्वास ठेवतस तवय देव आमले आपला पापनी क्षमा करस आणि आपले शुद्ध करस देव आमले नुसती माफी देत नाही तर आमनी लाज दोषीपणा भीतीले बी दूर करस येशू प्रभुनाद्वारे देव आमले तेना कुटुंबा दत्तक लिहिलेस शेकाने आमना घडणार अद्भुत प्रेमी देव जवय आम्ही तेनी प्रार्थना करतस तवय तो ऐकस आणि आमनी मदत करस कारण की तो आमनावर प्रेम करस जेणे आपला एकुलता एक पुत्र आमना करता ना तो देव आमना पाहिन कोणती बी चांगली वस्तू रोखी धराव नाही या आपण सर्वजण प्रभू येशूनी स्तुती आराधना सदा सर्वदा करत राहू गुरुजी मने तुमले विनंती शे तुमले जर टाइम होईल तर मना बाप संगे बोला या दिन मा तो गैर अडचणी शे मला असं वाटस या शिकवणी त्याला मदत होई जाईल बर मी वेळ सण त्यासले भेटाना प्रयत्न करसू ठीक आहे गुरुजी येत सण नमस्कार नमस्कार चला मग येत सांग गुरुजी या चला मग येशू देव कृपा करी सन्मान बापनी मदत कर जल्दी चांगलं होवा करता त्याने मदत कर त्याला जास्त चिंता काळजी करू देऊ नको प्रभू येशू मन भावनी बी मदत कर त्याने बेटा आमनाशी होऊ दे हिरालाल इथेच राहतात का काय नाही मी शिराराल मी ग्रामीण बँकेतून आलो आहे काय ना हिरालाल दादा तुम्हाला बँकेचे हप्ते लवकरात लवकर भरावे लागतील नाहीतर आम्ही तुमच्या घरावर जप्ती आणू असं कसं विन देखील तुम्ही आम्हाला असं वाटत काही महिना बाकी होती नांदावाला ठीक आहे परंतु जर तुम्ही लवकरात लवकर हप्ते भरले नाहीत तर एकाच वेळेस भरण्यास तुम्हाला जड जाईल बरं बरं आम्ही जल्दीच भरतो आम्हाला थोडा टाईम द्या आपण काय बी करीसन या हंगामावर ना हप्ता फेड टाकसू माय मी आपल्या घरून ता प्रार्थना कर रायनू सीमाबाई येशू देवले मानस आणि तिने सांगेल शे की तू आपली मदत करीन चालीन या परिस्थितीमा जो कोणता देव आपली मदत करीन त्याने मी प्रार्थना कराल तयार शे फायदा काय काय दखाण मला अरे देवबा हाय काय होई राय ना मी काय करते मला बघणं पडे राय ना तुले कसाने कायचीच शे आता कोणचाच गोटला अर्थ नाही आई बट्ट ती पोट्टी मुडी राहीना काय बोली राहणार तुम्ही तिने काय चुकीचे ते कधी तुले तीन करता आजी आमले सोड घ्या आता ती शाळा बाबी नाही शे नाम न करता काय जोर नाही आबा मला माफ कर मला कवायच वाटलं नाही असं होईल तिथे एक टाकली पोरशे शेती ना तुम ना संताप काढू नका પ્રભુ યેશુ દેવ જરા આમના પરિવારને આબરૂ રાખવાની શક્તિ તુનામાં હુઈ તે કૃપા કરી શંકાય તરી કર આમના પરિવારને એકત્ર કર આમલે તુની ગરજ છે તુની ગરજ છે તુની ગરજ છે राधा तू काय कर मी खरंच बरीच आहे मला काही सांगा नशे बट मी घरतून पहिल शे मला असं वाटत मना परिवार मन बिगर बी सुखी राहू शकत पण मी आता यश देवजोगे प्रार्थना करायची मला माहीत नाही काय ना ते पण मला शांती वाटणी आते बी वाटी राहिली कोणी बी सांगे हाई भयंकर शे काहीच बरं नाही शे मला असं वाटत सर्व काही ठीकठाक होईल जाईल बरं बरं शे ये मधमा बराडे राय सकाळी घर चालली जायजो राधा कोठे होती तू मी कवच नाही राहीन तू मला माफ कर राधा मन काम सुटानंतर मला असं वाटणं की मी तुमले देल वादा तोंड राहीन तू तुमले तोंड दाखडाने बी मला लाज वाटत राहीन ती तुनी गई रही माले मला तुम्ही गैरी काळजी वाटी राहीन ओ माय मी बरीशे मी घरतून चालणे गई तू म्हणशील मला माफ कर आता असं कवायच कर्ज नको हा આબા मनावरी चुकी ચૂકી गई तुम्हाला તુમના अपमान करा ना मना विचार નહીં હોતા મને માફ કર આબા मला माहीत शे तू चांगलंच काम करा करता घेता मी तुला माफ करस मी गैरी खुश आहे आपण बट्टा ये कोई होत पण आपण वावरणं बारा मग काय करा ना आपण जे करसूत ते बठ्ठा मिसन करसू मी तुमले शब्द देस की मी तुमना बरोबर असू आणि तुमनी मदत करसू राधानी मला सांगा होतं शेमाबाईंचे सांगा होतं ना ते थोडं नॅरोशे मी अजूनपर्यंत कवयच असं देवबद्दल ऐकलं नव्हतं तर आमना मान राखस आणि लाज बी वाचाडस हां मा अशी शक्ती शे मना भरोसा शे तुमना करता बी तो तसाच करीन पण तुम्ही बी येशू देवावर पुरा भरोसा ठेवान जोईजे मला माहीत शे म्हणजे मी पहिले ना चुकण्याने लिहिले ते मला बराच लोक सांगले पापने माफी करता बलिदान देणं पडस मी बी पहिले मना जीवन जीवनमा असाच ना शोध करी राहीन तू जो आमना पापनी क्षमा करी पण मला समजणं की त्यांकरता फक्त येशुदेवनं बलिदानच पुरशे त्यांनी स्वतःनं बलिदान दिनं आते फक्त आपला पापे त्यांना समोर मानी लावायला पाहिजे असं म्हणून पहिले कवच ऐकलं नाही होतं बहुतेक हिंदारमन परिवारनं जे जर तुम्ही येशुदेव जोगे येशात तर नक्कीच तो तुम्ही मदत करी बरं आप्पा येस मी आते भेटू परत